在周一的部分，我们会迎接的是显心天德的日课，而在这一天是非常适宜可以做祭祀、开市、祈福、开光、动土以及嫁娶的。如果在当天有想要进行交易我选的朋友们，请务必记得让这笔交易呢在白天，也就是上午的时候去进行。 最大力的时刻呢，会是在早上的四时，也就是从九点到十一点的这个时间点，因为在这个时候是能够逢到灯柜大利的时间哦。再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是取星天宝的日子。 那么在当天呢，非常大力生肖属马的朋友们，因为你们会逢到金鬼这个星数来大助你们的事业以及文昌的运势，所以在做任何的事情的处置，你会非常的拿翘，而且呢都能够用很好的方式呢去把它圆满的给处理好。那么在当天呢，也非常适合荧幕前的朋友们帮自己呢购买一套新的衣服，色系呢尽量是以。 土色系以及金色系为主，来帮自己呢，就运用这一天来起运开运哦。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是麒麟日。那么麒麟日呢，它特别大力的是荧幕前男性的朋友们。不过要特别提醒一一下，就是在当天因为逢到了正八座，因此是不大利我们去做动土或者是装修装潢类似。 相关的事情哦，那么这个麒麟日呢，老师会建议呢，因为呢，我们在当天同时也逢到了上弦，那么逢到上弦的时候呢，这个时间点呢，会是在晚上的二十二点三十八分才会迎接，因此我们可以运用晚上，也就是在十十点的三十八分之后呢，我们在双手合十对天呢去祈求，希望近期呢。 能够促成的事项，或者是能够呃包办完成的一些 KPI，你都可以运用这一次的上学呢，来为自己做祈福。那么要特别提醒一下，如果呢您的附近呢是有这个镇庙哦，也就是它可能是土地公庙啊，或是财神爷庙，它是有营业在晚上的时段的，那么不妨也可以运用在这个时段哦，也就是从。 这个当天的十点三十八分，一直到我们的午夜的半夜之前呢，这段时间呢，去上香来祈求财富呢，让我们的这个明财呢，可以更加的旺一些哦。再来是针对的是周四这一天呢，周四这一天呢，我们会迎接的是天马天姐的日子，这天非常大力的是针对属猴子的朋友。 如果你本来有一些事情呢是 pending 的，或者是本来很棘手、很难去处理的，都可以在这一天呢获得解答哦。那么同时呢，也要提醒一下属兔子的朋友们呢，在当天呢要预防一下烂桃花哦，或者是说呢会有一些纠缠不清的这些男女关系，要特别的注意一下。而针对属狗的朋友们呢，在出入的平安啊、交通方面。 要在当天格外的注意一下，因为受到了白虎星宿的牵制哦。那么在这一天，因为逢到了天马，所以呢，我们针对比如说有需求要入宅、安乡开市的朋友们都非常大力，尤其也是在早上的九点到十一点四十的这个时段呢，很大力我们帮家运可以起运，比如说透过大扫除、消毒、扫射的模式来进行。 那另外提醒一下，针对呢近期有要求医治病的朋友们，也不妨呢可以预约当天早上的这个时段的门诊哦，对你呢会是有相当加分的效果。下一个呢是针对周五的日子哦，那么在当天呢我们逢到了当月的月宴以及九空的日子，所以呢不建议在当天去进行任何的斡旋、洽谈，甚至呢去。 沟通哦都是不宜的哦，因为比较容易呢会没有任何的一个共鸣哦，没有办法对针对任何的事情呢下结论，甚至呢更容易产生一些不必要的变数，所以呢会议呢是避免在这一天去进行的。而在当天呢要特别提醒一下，就是逢到属老鼠的朋友们，因为我们在当天呢逢到天狗来影响，所以要特别注意一下。 有血光的这个问题，我们可以透过洗牙的方式，或是捐血的方式来避开，又或者是说，我们可以小小的呢去做一些零钱捐呢，来避开这个天贼的这个瑕疵哦，让我们呢不会呢伤身又伤财。那么如果呢想要避开呢，也还有另外一个方式哦，就是在当天呢，我们也可以适宜的呢，就是。 我们可以剪一下刘海啊、鬓角啊，或者是呃整理一下我们的这个发头发发尾分叉的部分，来达到呢这个化解的一个效果。那么当当天呢也很大力，我们可以透过一个呃经络的这个呃 SPA 的一个调养呢来理气。那么有需要的朋友们呢都可以参考一下。 那再来就是针对周六这一天呢，我们会迎接的是乌兔太阳日，及时呢落到的是申时。那么在当天，也就是下午的三点到五点这个时刻呢，是适合呢我们可以把这个家中啊，比如说如果你有盆栽，它有底盘这边的水呢，我们可以把它倒掉。如果我们有鱼缸呢，要换水，刚好在这这一天呢，也可以把一半的水位给换掉。 又或者你聚宝盆的水呢？我们有想要重新整理，也可以在这一天呢把水呢给清理掉，来达到呢我们可以迎接新的气场财水进来。那么在当天同时也很大力适宜可以做交易上官赴任哦。最后呢，针对的是周日这一天，我们会迎接的是青龙居贵的日客。 那么在当天的午时非常的吉祥，因为逢到的大进之气哦，尤其是特别大力，在今年的流年里面呢，有带贵人啊，比如说天乙贵人的朋友们，或者呢有带名贵人、暗贵人都好，在当天周日这一天就会非常的有感，总觉得呢很多的好事都会往你身边贴近，尤其是针对属马的朋友，所以不妨呢可以在周日这一天呢。 好好的呢，运用当天的加持哦。那么在这一天呢，因为有逢到了这个青龙居贵，因此呢也很大力。有需要开市、上梁、出行以及入宅的朋友们哦。如果针对呢想要运用这一天的好日子来帮自己求子的朋友们哦，也可以运用在这一天的上午之前重新安床，或者是在这个。 床位上方呢，摆上能够增运的一些小法宝，比如说有些人会放金铲子啊，啊，或者是说他会特别去放一些花，那么都可以来帮我们呢求子啊，添上几分的这个运势。那么在这一天也很适合，我们可以安机械、安门、安箱以及安床哦。 好，以上呢是当周重要的日课以及要注意的吉凶。再来呢，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是属牛的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周啊，这三个生肖的朋友呢，你们相当呢有机会可以。 展现自身的这个领导能力哦，那不论你是在工作上啊，或者是在生活上，几乎都是可以呼风唤雨、随心所欲。所以呢，你的心情呢会一直保持在非常嗨而且非常开心的一个状态，也可以展现你呢精力充沛的一面。不过呢，我会建议哦，不妨把这一个很正向、很积极的这个一面呢，运用在除了工作之外呢，多用在学习哦。 或者是说，你可以安排一些你喜欢的休闲活动哦，这样子呢，也可以达到呢，让你自己有可以再充电、再次出发、再起航的一个效果。那么在当中呢，你很适合可以进行一些买卖啊，或者是说，甚至抽奖的运气也会是相当好的。所以呢，只要记得在当中很大力呢做相关的交易事宜哦，那你可以从当中呢。 得到不少的好处，或者是很高的这个回报。好，再来呢，接下来呢，我们要看的是其他生肖的朋友们在当周呢有什么需要留意的地方。首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢在当周呢是属于需要留意措辞的一周哦。那么呢，对你们而言呢，这个。 这个礼拜呢是属于比较平静的一周哦，非常适当的需要呢放松你们的这个精神哦，而且呢，你在这个礼拜其实呢是比较喜欢去表达自己的想法的，而且会有不错的一个创建。可是你也比较容易呢，因为你的神经呢，呃，少了一条或者是太过的放松哦，也会在不知觉的一个状况下呢，透过你的发表的时候呢。 而莫名的得罪他人哦，所以请你们还是要多留意一下自己的这个措辞，要先思考，顿个两三秒再把它说出来。相信老师呢，这样子对你呢是有利无弊的。那么在当中呢，你会觉得你的上司啊，或者是你的父母啊，反正只要是跟长辈有关的，你就觉得他们对你的约束力很大，总是喜欢管东管西的，因此你会特别觉得。 就是比较毛躁，或是比较烦闷哦，千万千万要耐住你的性子，不要生气哦，要和气。因为不管他们怎么样建议你，都是为你好的，表示的顺从一些呢，对你也绝对没有坏处哦。那么针对属老鼠的朋友，我们在当中呢要留意的天数，有一天，呃，不好意思，是有两天哦，是周一以及周二。 而针对属老鼠的朋友呢，我们在当周的开运花呢是尾会线。那么尾会线它所纪念的圣人呢是创立多米尼哥修道院的圣多米尼哥。那么在修道院里面修行的这些僧侣啊，他们个个其实都是相当的严守纪律的，非常的勤俭耐劳。因此这个尾会线它的这个祝福之下，就代表的是勤劳。 那受到他祝福的属老鼠的朋友们，在当中呢，你真的是有这种好像是天生劳碌命的感觉哦。即便你想要很放松，可是呢都很难，尤其是在感情的互动方面呢，你总会觉得你如果一停下来，你就会没办法，呃，不把心思转移到对方身上。所以如果工作太清闲呢，你就会在。 感情方面呢，脑子呢不停闲哦。但是这个很多时候，如果你是已经在交往中，可能影响不会这么大。但是如果是属于单恋的朋友，就会比较麻烦了，因为呢，这个单相思呢就会相思的相当的苦哦。更何况呢，你可能呢又没有任何的行动力，导致你更加的苦，因为你觉得心很苦，因为你觉得看不到结果。 不如呢，在这个礼拜提醒自己要表现的更加的积极一点哦，才不会错失良机哦。下一个生肖呢，是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当周呢是属于名声大噪的一周，而在这个礼拜呢，会建议你呢，可以适时的找个时机点哦，给你的呃心仪的对象一个惊喜，因为呢，这样子可以打破你们这个。 这一阵子呢，比较沉闷啊，或者是比较乏味的一个互动哦，那也可以让恋情呢，可以开出一盏这个光哦。那么在财运的部分呢，针对属牛的朋友呢，在这个礼拜呢，不是这么的理想哦，所以不如呢，暂时呢，先把这个想要赚钱这件事情呢，先摆一边哦，投资的部分呢，也先暂缓一下，才会理比较理想。 先静静的等待适当的时机呢，我们再出场会比较理理想哦。那如果你是从事像服务业性质的朋友们啊，那么在这个礼拜你可能会遇到很大的一个贵人哦，就像贵客一样，他可能给你带来蛮不错的一个业绩哦。那么不管如何呢，在你追求呃这个名利的时候呢，也不要忘记在这个礼拜呢要。 呃，塑造你的好名声哦，所以呢，做任何的事情呢，都一定要想得更加的周全一点哦。那么在当中呢，其实我们并没有需要留意的天数。而针对属牛的朋友呢，我们在当周的开运花呢是智妍水仙。那水仙其实它是相当圣洁的花卉，它是用来祭祀在西元三百三十五年。 由基督徒在新建新教堂时，哦，因为我们耶稣呢，他被钉在这个十字架上受难的这个卡瓦尔利山上啊，那么这个智眼水仙啊，他的这个祝福呢，就变成的是神圣。那受到他祝福的属牛的朋友呢，在这个礼拜就会非常的容易凸显你这个圣洁，啊。 高贵的节操，那么甚至呢，在这个时代呢，总会觉得是说你非常的像一个，呃，很清新的一个领导者，因为你总是想要追求你的理想哈，你有一个一块这个很明确的目标哈，会让别人呢非常的推崇哦。所以呢，在这一个礼拜，呃的说到他祝福的属牛的朋友呢，建议你们不妨呢。 针对如果有梦梦想的哦，请你们一定要加把劲，我们可能呢有机会离他越来越近哦，因为你可能会找到同好或者是朋友啊、伴侣啊，他们会愿意给予你最大的支持哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于贵人多多的一周。 所以呢，不难理解，就是在这个礼拜，你们的贵人运相当的强盛哦，根本就是把贵人吸过来的这种体质哦。如果你需要资金运转哦，那或者是需要有人周转，你不妨呢都可以请旧事啊，或者是长辈来提供协助哦。很奇怪，你开口，他们好像就很难拒绝你，只要你有周全的还款计划，或者是有很明确的拟定的一个。 呃，下一季的这个展望，他们几乎都很容易买单哦。所以呢，在这个礼拜，如果你有任何的需要解燃眉之急的状况下，只要你找对对象，还有提供的那个足够的担保或者是资料，基本上都很容易呢可以达成你要的目标。那么在当中，你们的异性缘也是相当好的，很容易遇到追求者，或者是得到异性的帮助。 而且在这个礼拜你也蛮有活力的，呃，所以不建议你们待在室内哦，因为这样子反而会把这个室内沉闷的气场呢压制你的好运哦，会容易束缚你的这个思想啊，或者是你的一些创意。因此呢，在这个礼拜最适合到外去取材，甚至呢到外去跟客户洽谈，多往外面。 拍拍照对你来讲会是比较有加分的效果的，而在当中我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是锦葵，那锦葵的果实呢，它有像落花生般的味道，所以它又有一个别名呢，叫做妖精的起尸或是起尸之床哦。那么它的。 祝福之下就代表的是风味，而在当周受到他祝福的属老虎的朋友们呢，你们会给人家有一股这种不为人知的独特气质哦。这个气场呢，呃，总需要让人家呢慢慢的、细细的去品味，才能够真正的发掘出你的内在的美哦。 所以可能一开始呢，他们对你可能并没有非常看好，又或者是并没有很注意你。可是呢，只要经过几次的接触呢，他们就会觉得，哎，对你有一点好奇，我对你有一点这个呃欣赏，甚至呢会开始呢想要跟你有更多的一些互动。所以在这个礼拜呢，请尽量呢再跟。 呃，人在交涉的时候呢，要更加的频繁一点，因为或许呢，都可以给你带来更多的机会哦。好，那么再来呢，下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于事与愿违的一周哦，所以呢，要注意一下，就是在当中你们可能比较容易会有一些挫折感啊，主要是因为呢，你有这个主导的欲望呢，一直不断的增长哦。 可是呢，他们却没有办法呢，跟你想要的成果呢去做呼应，那么你会没有办法忍受这样的结果，哦，而产生一些比较负面的思维。所以在这个部分呢，是必须要去认输的，因为呢，失败呢并不可耻哦，可耻的是，一旦你放弃了，不愿意再次尝试了，这才是比较可悲的。 那么在这个礼拜呢，其实你还蛮乐于去帮助别人哦。可是呢，你会感觉到比较不开心的点，是因为你会觉得你被人利用了，你的你的善意被被人家给加以利用了。但是呢，即便呢，你周遭人再怎么为你不值哦，只要你能够自己想得开，然后你可以意识到，咦，那代表是我有长处啊，不然我怎么会有被利用的空间呢？ 这样，而且重点是你还是有所收获的，因为你可以收获到经验值哦。如果你可以转念哦，对你来讲呢会是比较好的，因为呢那也会是成长的养分。而在这个礼拜呢，当你情绪低落的时候呢，要特别注意，你们比较可能会把这个愤怒啊，或者是不开心的一面哦，都直接展现到另外一半的眼前了。因此，如果他是善解人意的， 可能呢，他还愿意包容你。可是如果他对你呢，还是不是那么的理解的时候，你们就可能会因为你把这个情绪转移到他身上，而让双方呢产生不必要的摩擦哦。所以，如果不想要为小事争吵的话呢，就请要多留意，不要把负面的情绪转嫁到他人身上。而在当周呢，我们要留意的天数有两天哦。 除了周一之外，还有周四。而针对我们这个属兔子的朋友啊，你们在当周的开运花呢是沙洲草。那沙洲草的拉丁名字和英文名字都是“高贵肝脏草”的意思。除了它整片的叶子和肝脏的形状类似外，它的叶子呢熬成汁液也是治疗肝脏疾病的妙方。说起来，它不但能够治疗肝病。 它还是其他许多疾病都有效的万能药草，因此它的花语就是健康。那么受到它祝福的属兔子的朋友在当中呢，你们呢也真的很想健康，你希望呢对方是可以跟你有一样的生活的步调，譬如说愿意一起起来这个运动啊，那个跑步啊，或者是说呃希望他能够跟你一样。 是有愿意规律的去做一些体操，甚至你会比较喜欢呢。身材是有效在管理的对象，有这种健康美的对象，比较能够呃被你吸引，或者是你被他所吸引哦。所以呢，如果你想要呃能够招桃花的位置哦，就可能会是在附近的公园或者是健康中心的。 相关地点哦，好，再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当中呢是属于获得肯定的一周哦，而在这个礼拜呢，你们相当容易可以展现你们沟通的能力哦，非常有机会在会议上啊，或者是在家中呢提出一些有建设性的提议，也很容易可以得到这个上司或者是家人的肯定哦。 那在这个礼拜，其实会建议你们可以多，呃，去做一些储蓄哦，因为呢，这效果会蛮明显的，而且也可以让你内心比较踏实一些哦。因为呢，你的个性上呢是，呃，很容易呢，只要身上有钱，钱就不会在你身上哦，就会跑掉，又被你用掉、花掉了。那么基本上呢，在这个礼拜，如果有 财运不错呢，可能是来自于奖金啊，或者是来自于家人给予的这个红包啊、金钱等的。那么基本上呢，只要你暗中收到了礼物或者是金钱呢，都建议呢我们要把它储蓄起来才会是比较理想的。那么在这个商务的部分呢，如果你是这个在上班的朋友们，那你有在经手一些，比如说。 呃，订单等等的，想要拿下订单，你就要记得，你必须是要在被比较的状况下，才能够凸显你们的优势哦。所以在这个礼拜，不用害怕自己被比了，啊，而是呢，你要记得，你必须要从竞争中呢，才会有机会得财。那么在当周呢，属龙的朋友要留意的天数，有一天是周二。 而属龙的朋友，你们在当周的开运花呢是皇冠贝母。皇冠贝母的花色虽然主要是以黄色或者是红色为主哦，但是它双色混合的时候，花瓣呢就很像这个夕阳的这个象棋盘的花纹。因此呢，这种花呢，它如果在花坛当中呢开出个五六朵，就相当的美丽哦。所以呢，它的祝福之下呢，就代表的是绚烂。 那么说到这种花祝福的你们呢，呃，属龙的朋友们呢，就在这个礼拜呢，你就有具备这种绚烂夺目的这种才能哦。所以请你们要趁着你现在这种巅峰的这个时刻呢，备受瞩目的时间点呢，要持续的努力，而且要保持谦卑哦，这样子才不会呢，呃，当我们在运势不理想的时候呢，被人顺手推一把哦。 所以在这个礼拜呢，我们要多留意的部分就是好好运用你在这个礼拜呢受到他人的注目呢，去多做一些牵线，在人际的部分呢多做一些布局哦。那么这样子呢，除了让你的才能被被人看到之外呢，也能够呢，呃，透过这些互动的时候呢，也许你可以找到知心的对象哦。 好，再来呢，下一个生肖是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在当中呢是属于需要转移心境的一周哦。那么这个礼拜呢，你的内心呢会是比较细腻的，而且呢，你的细心跟体贴呢是很能够让对方倍感温暖的。所以在这个礼拜，如果是有对象的朋友们，你们的感情呢会相当的稳步的上升哦。 那在当中呢，属蛇的朋友，你们的财运也是相当的不错。你们对金钱的这个触觉相当的灵敏哦，很适合去呃发掘一些新的商机，或者是新适合的新兴股票哦。那么没事的时候呢，会建议你们在这个礼拜可以多约朋友去呃微旅行啊，或是去交友啊，都可以让你的心情呢转换，让你更加的豁达跟开朗哦。 所以在这个礼拜，请不要把事情哦，呃，用在工作上面哦，呃，尽量呢把它运用在你的 casual，还有就是休闲方面。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周三。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是月桂。那么从月桂的这个叶片中呢，是可以提炼出樱桃月桂水。 那它是一个可以提供香水或者是糕点所使用的香料，不过呢，这种香精它其实是有毒的，太过量、大量的使用呢，会是有危险的，啊，所以呢，它是一种既有魅力又很恐怖的植物哦，所以呢，它的这个祝福之下就代表的是拱货。那受到它祝福的属蛇的朋友呢？ 在这个礼拜呢，其实呢，你们也具备了相当的明艳、奔放，还有危险的这种魅力哦。所以你在这个礼拜可能很容易会有一些很短促的这种小鹿乱撞啊，或者是有那么很多这个瞬间呢，你会觉得好像有点喜欢上某个人哦。但是我们还是要问清楚，这个到底是一时的，还是真的是长久的？要问好自己。 内心到底想要的对象是怎么样的，才不会是见一个爱一个，看下一个看到了又再喜欢一个，这样就不是那么的理想喽。好，再来下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于我们灵感不断的一周哦，所以呢，在这个礼拜呢，我们会极具创意的，对新的资讯也会特别的敏感，接收。 力呢也会相当的大哦。那只要你愿意多看一些专业或是最新的资讯呢，你就很快能够从当中呢获取新的灵感哦。所以，对于创作的朋友们呐，或者是呃，你是常常需要呃去思考的什么是最新的一些呃市场的状况的朋友们呢，对你们来讲呢，在这个礼拜呢是可以很能够从他人。 提供的资讯里面呢，获取很大量的灵感，然后再去做二创。那么在这个礼拜，如果呢你是有对象的朋友们呢，也很容易可以受到另外一半的一个感应哦，然后而获得更多的灵感。那当中呢，我们的这个财运也是相当的旺盛的，尤其是偏财哦，所以是针对一些意想不到的一些。 呃，属于我们的这个业余的订单啊，或者是彩券啊，甚至是这个发票啊，都很容易会有中奖的机会。千万不要忘记哦，要帮自己兑奖一下哦。那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周四。而针对属马的朋友，你们在当周的开运花呢是绿兔葵。那么绿兔葵它的学名呢是 sharp，也就是杀害。 食物哦，那虽然呢，在呃过去呢，它常都被当作草药来使用哦。可是呢，如果你把它的这个药量呢使用错误的话呢，它就会变成了毒药。换句话说呢，它在药草的脸口后面呢，其实还隐藏了很恐怖的尖刺。所以呢，它的祝福之下就代表的是刺，而受到它祝福的属马的朋友呢。 虽然你们总会展现很有智慧又很冷静的那一面，啊，而且感觉好像是很适合，就是找他咨询或者是找他给意见的对象。可是你话中常常呢都太过犀利，所以会让人家觉得你总是话中带刺。如果你跟你的对象在对谈的时候，还是用这种带刺的方式呢？ 来去对话的时候呢，就很有可能会没有办法好好的沟通，也有可能呢会找不到情人哦，所以请要多加的留意。再来下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢在当周呢是属于比较容易会发生误解的一周哦，所以呢在这个礼拜要提醒你们，切记不要含糊其辞哦。 要提防呢，在金钱利益上呢，跟他人呢，因为谈不拢啊，都不拢，然后呢，会发生一些冲突哦。所以，任何的这种事项啊，跟钱有关的比较敏感，记得我们这些呃谈好的一些东西，尽量都是以白纸黑字的方式呢去写下来，就比较不会有这些不必要的纷争。 那么在当中，你们的这个精神呢，状况还不错，相当的好哦，所以会建议你可以把它运用在学习方面哦，因为毕竟呢，在这个礼拜，其实你们求知的欲望也是相对强烈的哦，所以呢，正是可以让你透过学习充电的时候，那么多看一点书呢，尤其是跟工作有关的，或是跟你的行业有相关的事情哦，都是有很大的注意的。 那么在当周要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是野蔷薇。那么人工栽培的蔷薇花呢，它们是不会结果的。可是野蔷薇呢，它确实会长出娇艳欲滴的红色果实。那么除了它的模样呢，是比美于其他的。 蔷薇花之外，它的果实也是可以食用的。因此，这个花呢，它具有诗人般的气质，所以呢，它的祝福之下就代表的是浪漫。而受到它祝福的属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，你们虽然具有罗曼蒂克的浪漫的这个性格，也很喜欢做梦哦，很也希望对方跟着你一起发梦，但是呢，处理事情的时候呢。 你的这个判断力呢，就会让人家觉得太有反差了。因此呢，其实你们是比较适合去从事跟美啊，或是艺术相关的事情啊，比如说 designer 哈，或者是那个做 graphic。不过呢，要特别注意一下，因为你们对于这些美有一定的要求，所以你们在对于感情方面，对于对方，可能说谈吐啊，或者是 他打怎么打理自己呀？从头到脚，你可能也都会要求的要更加完美了。那么就要看对方是不是能够配合这样子的你哦，不然他们可能只会觉得你怎么老是在挑我的毛病？我不就是还是我吗？所以请不要只在乎外表上的美，要多去看看对方内在的那一块美哦。再来，下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在当中呢是属于干劲依旧的一周哦。那么在这个礼拜呢，其实你们大部分的时候呢，心情都是相当愉悦的，因此做事也是非常的有干劲哦。那么再加上你们在当中的这个感受力相当的强，所以有可能呢比较容易呢，会对于他人说的话呢比较敏感哦。 如果对方讲的是好听话，那当然无所谓。可是当对方说的是比较负面的、比较像是批评、恶意的，那么你就很容易感伤，而且你会忘了这些人可能根本就是不是那么重要的人，他们的话呢其实是相当不需要去在意的，不需要让你去操这个心去烦神的。哦。所以呢，请要注意一下。 呃，这个人的讲话的分量哦，到底需不需要受其影响哦，才不会让自己呢卡在那种很没有必要的情绪里面？那么在当中，你们的财运呢是相当不错的，相当有机会从异性或是朋友的口中获得一些商机哦。那可以多运用一下你的小聪明，因为他们都是可以帮助你解决一些大问题的。哦。 但是还是要注意一下，就是在这个礼拜呢，小聪明只能用来处理事情，是不能用来呃处理跟钱相关的，因为呢这样很有可能呢会聪明反被聪明误哦。所以呢，小聪明只能用来处理人事，但是撇开财的部分哦。那么在当周呢，你们要留意的天数，有一天是周六。 而属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是印度山，它是一种原产地不详的植物哦。也就是说，虽然它的名字是印度山，可是它并不是产于印度的植物哦。因此，它的祝福之下就代表的是两片蛇。而受到它祝福的属猴子的朋友，在这个礼拜呢，你可能虚荣心呢会相对的比较重一些，而且你想要。 隐藏自己的缺点呢，就比较容易在不知不觉当中呢说起一些没有必要的白谎话。哦。那这个谎话也许不会伤害到别人哦，也许也并不是恶意哦，呃，也是善意的。但是也要碰到一个能够接受这样的你的对象，你们才有办法真正的去互动哦。那会建议呢，就是在。 跟他人互动的时候呢，尽量呢还是少一点这种呃两面的说辞哦，才比较不会呢太容易呢让别人觉得你这个人是有疑虑的。好，那么再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到得到改善的一周哦。 那么在这个礼拜呢，你人与人的这个关系呢，呃，也就是你不论是跟上司啊、另外一半啊、家人啊，反正只要是跟人互动的部分呢，会有很大的一个改善哦。那么跟别人相处的时候，你只要记得，你只要持续的记得要去尊尊重，好对方的这个。 私人的空间，然后呢，多去换位思考，那么自然呢，这个关系就会越来越和顺哦。而且呢，你就会觉得会有退兵哦，会有比较熟络的一个迹象。那如果呢，你的你跟对象呢，目前是处于感情不和睦，比如说我在冷战啊、吵架的状况啊，那么也会在这个礼拜是可以有雨过天晴的一个征兆哦。 只要你放下你的面子，放下你的你坚持的这些理智啊，就可以缓和两个人的这个尴尬的关系或是情绪，那么就可以往比较正面的方向呢去推展。那么再来就是呢，针对有在进行一些投资啊，哦，那么在这个礼拜进的，你们一定要及时性的去进行掌控哦，这样才能够让它的进展更加的顺利哦。呃，千万不要就是买了就放着就没有去关注它了。 还是要留意一下，嗯，再来就是在这个礼拜，你在学习方面可能会比较不利，因为你比较容易会产生一些比较厌倦的心理状态，所以没有办法安下心。那既然如此呢，在这个礼拜就不要浪费精神在这个部分了啊，好好的呢处理好人际的关系就好了。而在当中呢，属鸡的朋友要留意的天数，有一天是周日。 这礼拜呢，你们的开运花呢是米迦勒的雏菊。那么它是被献选来呢献给因为护教而殉难的罗马军人哦，圣维多利安。那么据说呢，他的妻子娜塔莉亚费尽了功夫，然后混到了这个牢房里面呢，来让他受洗哦。所以呢，他妻子还乔装成少年。 那么到刑场上去目睹他最后一面的时候呢，呃，别人呢看在眼里，觉得这是一个非常崇高的一个呃感情的象征哦，所以呢，最后呢，他们就把这个呃米迦勒竹菊呢，呃的祝福呢，代表的是夫妻爱。好，那么受到他祝福的属鸡的朋友呢，就也代表是对你而言呢，你。 在看待感情的时候呢，你是属于不断追寻真爱的一种人哦。所以，如果你一旦遇到了你想要真心、诚心、诚意付出的对象，你就会对这个人呢死心，好啊，非常专一哦，会终身不渝。好，再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友。 如果的朋友呢，在当中呢是属于需要挖掘机会的一周哦。那么在这个礼拜呢，你们能非常的擅长知道如何去察言观色，而且能够从别人的言语中获得有利的一些讯息哦。而这些讯息呢，也就是他们可以帮你挖到财库，也就是得到更多的商机。所以，请你要适时的把它转换成一些机会哦。 然后去投入，那么在这个礼拜呢，投资者的的或者是有跟他人合作的这些呃项目呢，都可以看到不错的一个呃成效，所以呢，不妨呢好好的追踪一下。那么再来就是针对感情的部分呢，在这个礼拜你们在这块呢会是比较弱的，那要特别留意就是外界的诱惑会比较多，所以。 如果你是很渴望有人爱你的，有人呵护你的，那你要理智一点哦，呃，要小心呢，你你有爱情的陷阱哦。然后找对象的话呢，就是我们的眼光也不要太高哦，因为其实你身边呢就已经有很关心你的这个对象了。那真心对你好的人呢，你才应该理当去珍惜。那么在当中，我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的。 天树，而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是草莓树。而草莓树它的果实的味道是很苦的，尝起来呢并不可口，但是也有人把它的果实呢酿成酒来来饮用哦。因为呢，它这个酒呢，它可以很有效的来治疗疼痛，所以呢，它的祝福之下就代表的是痛苦。 而受到他祝福的属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，你非常的能够了解人生的痛苦，像算是相当成熟的人哦。只是呢，你们对于这种人生啊里面的这种悲欢离合，你们会相当的感到畏惧跟恐惧。所以，比如说，如果你碰到你的对象，你发现，呃。 它可能会给你带来很多这种情绪的时候呢，你就会比较排斥或是比较容易会去担心哦。那要特别去注意，呃，本来人生就是会有很多 up and down 哈，所以不要太过去放大任何的一个情绪啊。那么不论人生有没有痛苦，它也会有甜美的一面，一体都是两面哦。所以呢，呃，热恋有很甜美的时候，那失恋当然也会有痛苦的时候。 因此呢，不管是处于哪一个情绪，那它都是有它存在的一个必要性哦，呃，也是某一种可以让你回味，呃，各自的美好哦，以及呃惨淡的一个对比，所以呢，不用太去排斥哦。那么在这个礼拜呢，会建议我们属狗的朋友呢，在感情的部分呢，尽量就是呃。 Set it free。那这个 Set it free 呢，也就是要你们呢，就是展开心哦，不要太去在意太多的情绪的问题。好，最后呢，我们要来看的是针对属狗的朋友，呃，属猪的朋友，不好意思。那么属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要积极体验的一周哦，因为在这个礼拜呢，其实你们有福禄双至的好运哦。 所以，只要你们想积极一点的去运作呢，就能够求名得名，求财得财哦。那么，在这个礼拜，其实，呃，即便你可以有很多的这些，呃，好运跟机会在你周边啊，可是你就比较想要，呃，平凡的度过。那么，平凡的度过并不是不可以。那我会建议你，还是可以运用当周的好运哦，比如说。 去联系一些以前的同学啊，或是朋友啊，来透过一些聚会啊，哦，聊家常呢，来让你可以从中呢，把一些人际重新再拉回来。那么对你来讲呢，去这样的一个聚会呢，会让你觉得生活变得更加的丰富哦，多彩多姿。那么。 也会建议你在这个礼拜呢，当你心情烦躁的时候呢，都可以到运动场去健身、去锻炼哦，去那去让你的这个身体呢，呃，可以放松一点呢，那么就会有助于你的视力更加的清晰哦，也可以让你比较放松一些。所以在这个礼拜呢，积极的去做一些平常你不会做的事情，或是你本来很想要做又没有做的事情哦。 都可以在当中呢去实现它，在这个礼拜要留的天数，有一天是周三。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是大茴香。大茴香的这个茎干燥之后，可以非常缓慢的速度燃烧，所以在地中海区域的国家就把它用在蜡烛芯的上面了。所以大茴香它的。 祝福之下，就是代表的是明灯，而受到这他祝福的属猪的朋友呢，呃，在当中呢，以佛家来看呢，就是像是会照亮每个角落的人哦，因为你懂得如何去关怀别人，你相当的有智慧呢，可以给人指导，给人点亮一盏明灯哦。 所以也会有不少对象呢，会是仰慕你的，只是呢，多数的时候最后都不了了之，以友情收场的多。因此，如果你真的碰到你有意的对象呢，请一定要明白的表示你的意思，才不会让对方会错意哟。好，以上呢是针对个别生肖的朋友在当周要注意的事项跟天数。 最后，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属马的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，基本上呢，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，记得除了甜言蜜语之外。 你也可以试着把你内心的一些不愉快、委屈，把你的喜怒哀乐都展现到对方面前，让对方听哦。因为你是没有必要感受到丢脸的，因为人本来就是会有这些情绪嘛。那么，只要对方呢了解了你真正所在经历的，那么他多半呢可以给你多一点的宽容跟理解。那么，你们的感情自然就会更加的甜蜜哦。 千万不要在当周太过强势，不然对方反而会是吃不消的。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的网站连接，跟老师预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周。 准时再见喽，拜拜。